andijon viloyati namunaviy maqom ansamblining hisobot konsertiga konsert dasturiga xush kelibsizlar azizlar o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbek milliy maqom san'ati yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida qaroriga asosan viloyat madaniyat boshqarmasi tarkibida namunaviy maqom ansambli tashkil etildi Andijon viloyati namunaviy maqom ansambli asosan yosh xonanda va sozandalardan iborat bo'lib, unga ustoz san'atkor Shuhrat medali sohibi Ravshanbek Hojiqulov badiiy rahbarlik qilib kelmoqda. bugun sizlarni e'tiboringizga shu ansambl ijrosida 2021 yilning yakuniy hisobot konsert dasturini e'tiboringizga havola etishdan oldin konsert dasturimizni ochib berish uchun so'z viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i marhabo sattarovaga so'zni beramiz qarsaklar ostida marhamat assalomu alaykum hurmatli aziz ustozlar hurmatli faxriylarimiz milliy san'atimizni hurmat qilib kelgan aziz yoshlar bugun madaniyat boshqarmasini hisobot konsertimizga o'zinglar tinglab tomosha qilib baho berasizlar degan uni umiddamiz respublikadan tashrif buyurgan hurmatli ustozlarimizga avvalo o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman sog' bo'linglar azizlar konsert dasturimizni boshlasak ham bo'ladi andijon viloyati namunaviy maqom ansamblining hisobot konsert dasturini sizlarning e'tiboringizga havola etamiz ansambl badiiy rahbari shuhrat medali sohibi ustoz san'atkor ravshanbek hojiqulov musiqa rahbari ne'matjon qosimov raqs ustasi oystaxon xolmatova administrator sharobiddin shahobiddinov sarog'boru seygoh seygoh maqomidan birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi tanornalari bilan namunaviy maqom ansambli jamoasi ijro etadi marhamat tinglab tomosha qiling thank you tasnifi navo garduni navo namunaviy maqom ansambli sozandalari ijro etadi qadimgi ushoq furqat g'azali umrzoq polvon musiqasi namunaviy maqom ansambli xonandasi shohboz hamidov ijro etadi ولم

gotta do soch bog'i alisher navoiy g'azali abduhoshim ismoilov musiqasi namunaviy maqom ansambl jamoasi ijro etadi azimdaryo kuyini nuriddin samandarov ustoz g'ulomjon hojiqulovni eng kenja shogirdlari ijro etadi shayri gulzor Habibi g'azali jo'raxon sultonov musiqasi namunaviy maqom ansambli xonandasi fazliddin rahmonov ijro etadi marhamat sar virano bulmasa Sayızav istemem sar virano bulmasa Bazmısın az Resul

من حبيب sadakatlik toplup yağmur eyledi Mihr-i şefkat bağırken kal bir de insan oqshom Bu Avaz o'tar so'zi Orif Xatamov musiqasi Abdurasil Ergashev ijro etadi.